фото эффект кубулушунун закондорун моделде изилдейли экранда авасы сордурулган айнек түтүп турат түтүктө эки электрод бар катод жана анод катодго жарык агымы түшөт чынжырга амперметр жана вольтметр туташкан алгач биринчи тажрыйбаны жүргүзөлү катод жана анод ортосундагы чыңалууну көбөйтөбүз чынжырда ток пайда болгон жок ток күчү нөлгө барабар вакуум жакшы изолятор чыңалуу булагын өчүрөбүз дагы жарык булагын күйгүзөбүз катодду жарык агымы менен нурдантабыз чыңалуу нөлгө барабар бирок амперметрдин жебеси кыйшаууда демек чынжырда ток бар чыңалууну көбөйтөлү алгач ток күчү көбөйөт андан соң бир маанисинде өзгөрбөйт булактын уюлдарын алмаштырабыз кайрадан берилген чыңалууну көбөйтөбүз токтун күчү азаюуда жана чыңалуунун бир маанисинде нөлгө барабар болду бул кармап туруучу чыңалуу катоддун бөлүнүп чыккан электрондор толук электр талаасы менен кармалат экинчи тажрыйбада дагы жарык булагын кошуп түшкөн жарык агымын көбөйтөлү чыңалууну көбөйтөлү ток каныгууга жетет каныккан токтун күчү биринчи тажрыйбага караганда 2 эсе көп ошентип биз фотоэффекттин биринчи законун далилдедик заттан бирдик убакыт ичинде бөлүнүп чыккан электрондордун саны ушул убакыт ичиндеги жутулган жарык энергиясына түз пропорциялаш үчүнчү тажрыйбада чыңалууну өзгөртпөй фильтр аркылуу жарык агымын өткөрөбүз алгач кызыл аркылуу фототок жок экенин көрдүк андан соң жашыл аркылуу Фототок дагы эле жок кызгылт көк фильтрди коелу фототок пайда болгонун байкадык бул тажрыйба фотоэффекттин кызыл чеги бар экенин айтып жатат башкача айтканда максималдуу толкун узундугунда бул учурда фото эффект байкалат толкундун узундуктары чоң болгондо фото ток жок жана эффект байкалбайт биздин тажрыйбада кызыл түстө фото эффект байкалган эмес кызыл чек деп аталып калганы бул кызыл түс менен байланышкандагысы кызыл түскө эң узун толкун узундугу дал келет ал эми эң узун толкунду биз көрбөйбүз фото эффекти байкоодагы дал ушундай кызыл чек бул толкундун чоң узундугу бул учурда фотоэффект байкалат